Kevin, ya apa kabar Rek? Uh, di videoku kemarin-kemarin tuh aku sudah jalan-jalan ke tempat ngopi nongkrong yang enak di Malang ada latar oma, ada legi pahit, ada rujak uni dan lain-lain sekarang aku nemuin tempat nongkrong yang enak sama ngopi yang enak di daerah Kedawung khususnya di Cengger Ayam nomor 1 pas banget sampingnya SMA 7 Malang depan depannya SMA 7 Malang dekat sekolahku ke Dawung oke okay. E, uh, tempatnya enak banget namanya Wall Street aku udah duduk di sini di Wall Street ada beberapa menu andalan nanti kita tanya-tanya terus ada juga jajanannya yang enak. andalan es kopi kipa itu perpaduan kopi sama susu e, untuk jenis kopinya macam-macam di sini ada robusta sama arabica e, Arabi, arabikanya sendiri ada dari Semeru Bali Lagengon Aceh Toraja sama Wall Street? Ya dinamakan Wall Street karena awalnya dari kita kan final ini trader finansial gitu. Jadi di sini tuh juga selain kafe di atas ada kantornya untuk trader itu kayak oh. gitu. Nah itu tertariknya kenapa diberi nama Wall Street? Wall Street adalah salah satu tempat di New York yang memang merupakan pusat finansial dunia gitu. Di makanya diberi ya kalau mau belajar tentang trader trading kayak gitu bisa langsung datang ke sini jam 9 pagi sampai jam 11 malam tutupnya tapi untuk close order jadi pembeli terakhir untuk memesan itu kita jam 10 malam kalau untuk tutupnya kafe sendiri jam 11 malam ada kak menu pertama kopi jelasnya ada robusta ada arabica terus yang non kopi juga ada matcha latte thai tea kayak gitu selain itu juga punya menu andalan es kopi kipa yaitu perpaduan antara kopi dengan susu yang diracik dengan resep rahasia tentunya Wall Street ini ada green tea yang adem banget enak kalau diminum siang-siang terus ada menu andalan kopi kita nanti kita tanya bahannya apa aja tapi tentu ada yang dirahasiakan ya rahasia dapur terus ada kopi pakai V60 kopinya kopi Toraja kalau dulu aku nggak ngerti minum kopi pasti aku minum kayak gini aku minum langsung tapi ternyata ada cara tersendiri untuk minum kopi biar lebih enak dan nikmat ada jajanan yang dipesan yaitu pisang nugget green tea tetap green tea kita cobain bareng-bareng ya nugget pakai saus green tea eh, penampakannya seperti ini oke okay. kita potong aku mau nyobain gimana sih rasanya kalau pisang nugget pakai saus green tea mau nyobain rasanya datang ke Wall Street Mak News.